Salamlar dostlar, mən Real İsmailov. Sənin adın nə tanıtır? Malak. Malak. Bu günləri Leyla e, Xanahmək gəlir. Onu ə, e, kanalı burdadır. Buradan aşağıda linki qoyacağam, izləyə bilərsiniz. Deməli, ə, e, Los Angelesa gəlib, Chicago'da yaşayır. Və bizim evə gələndə istəyirik biraz ondan zarafat eləyək. Maskalarımızı taxacaq, onları qarşılayacaq. İki dənə də padruqası var yanında və onlardan tələb eləyəcəm ki, maskalarını taksınlar, otursunlar bizim evde. Cürey nereye reaksiya verəcəklər? evet, sen bunu print edirəm, qapıya vuracağım indi. Qoy ben lap böyle dəqiq olsun da, şey elə hiss eləməsin bir zarafat edir. Maskam, maskam, maskam. Dəli olacağım. Tipi nədir? Mən onu tutarız evə. Məndə var skot, gəl. Ata götürüb. Leyla denk adamdı. Üçtümüşü yəqin üçdə inanıram ki gələcək. Onca göstərməsirəm. Bax, bax. Nəyəm? Hayda. Taksiden bu da. Bax, maskası var. Dolları Scott Bell olacak ya. Üç defa adam bir tane şey yok. Dedim ben. Gel getir. Baby kim gelir? Kamila. Yo, kim gelir? Kış. hansı kış? Get rid of the evidence. Get rid of the evidence. Su. Su. Bu? Gözlerim Su. Üstü. Göz içir. 3-4 demiştim ama hatta 3 diyor. Mela ne yiyeceği bugün? Ben prank yiyeceğim. Ne prankı? Matka prank. Matka prank. İşte ne yaptım ben? Matka prank. gəzirlər, ona görə yəqin 3-4 arası demişdi, yəqin ona görə 3-4 arası nəzərdə tutub. Gəlsin, gəlsin görəlim. Gələcəyi varsa görəcəyi də. <laughs> İngiltərə olasın. Maraqlı reaksiya verdim. Bu GoPro-nun da ə, e, action kamerasından daha doğrusu istəyirəm bir dənə evdə bir dənə belə bir yerə qoyum ki, mən çəkə bilməyən də heç olmasa olan sifətimin reaksiyasını seçim. Maskamı niyə salmışam şimdi? Orada böyle içeride kalacak. Front açıq şəkildə. Yo, yo, onu bağlayacağım, qaranlıq olacaq. Lan, bunu bura gör. Sambil Gate-in password-u yığaydın da. Maska ilə gedirəm qarşılamaya. Görün nə reaksiya verəcək. Maskalar sanırım qızlar <laughs> oldu. Canım canım canım canım canım canım canım. Hoş gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz. Daha yeni maskara gözü üstü. Bir de böyle almıyor. Aklımda değil, sen sorun. Gel Nice to meet you. Hi, Lola. Come on, come on, come is crafts and craft lessons. You like crafts, right? I got some gifts for you. I'm sure you're gonna like them. One for you and one for your sister. Okay, thank you. There you go. <laughs> Okay, I Adamdan danışıyorlar arkadaşlar şu hepsi. Ha, hepsi rahat danışıyorlar. Böyle oturun kızlar, oturun. Hoş geldiniz. Ben de ben de sizlerden sen oldu yeter. Hayır. Maska narahatlanırsın. Yox, yox. Biraz pis oldu, hə? Hər yerimdən gəldi. Hə, şeydir. Sizə bir dənə sürprizim var. Sənin də sürprizin var. Video hazırlamışam sənin üçün. Hə, Meybiş. Hə, hazırsınız. Sürprizimiz var sizə. Bir dənə Mələ ilə bir söz alıram. Mələ, niyə belə? Çəkil. Çəkil. Okey, al. Bunu da çəkil. Səs gəldi. Okey. Ha, onu çək, onu geri gətirib çəksin. Hə, gətir. Kamerada da gətir. Bu günler bütün günü təkimsən, yoksa bura girəndə ayrı böləcəksən bana? Ə, ee, bütün günü günlər iki günü çekiyorum. Gəldirəm bunu həmin günler içində verəcəksən, yoxsa? Həmin günlərin içində. Okey. Yəni. Rüya onların mələyin sürprizi var. Ee, o sesini verir biraz. Ee, kanal buradadır. Buradan aşağıda link koyacağım izleyebilirsiniz. Demek e, Los Angeles'e gelip Chicago'da yaşıyor. Və bizim evə gəldikdə istəyirik biraz ondan zarafat eləyək. Maskalarımızı təxat yolları qarşılayacaq. İki dənə <laughs> Maskalarımızı təxat yolları qarşılayacaq. İki dənə Videomuz <laughs> zarafat. Amerikalıdır. Soğan, like. Aynen, maskanın içində onu itirdin və mən. Ayazını yiyəm. Qadın maskandır. Okey, ha, sən. Biz gedirik. Sağ ol, o mələksən. Çox sağ olun. Siz də sağ olun. Sizə dəvət elədiyiniz üçün eviniz çox gözəldir həqiqətən də. Royalı mən çoxdan izləyirəm YouTube-da və hər kəsi dəvət edirəm, Royalı mütləq izləyin. Çünki niyə? Royal Amerikanın ən həqiqətlərini göstərir. Hər şey necə var, elə. Əsas təsiz videoda baxa bilərsiniz necə Royalın kreativ qızları var, müəllim. <laughs> Qonaqlarımızı yola saldıq və yaxşı söhbət elədi, maraqlı idi. Rəylanın kanalı aşağıda qoyacağım, izləməyənlər izləsin. Kanalda çox onu tanıyır, bir dəfə bir yerdə giveaway edilmişti. Bir sefer de paylaşmışım o videoları. Bu da dayalarıdır. Oldu dostlar, sağ olun. Özünüzə yaxşı baxın Sinəm Əynur, Royal Smilov, Kaliforniya, Los Angeles şəhərindən. Like, comment, share. <laughs> Eləməyi unutmayın. Hələlik.